kan bakal sini masalah majalah play Hmm. Aduh, mati mana? Mati mana? Ini dorong banyak, mati mana? Ini proto, ini proto lagi, Mak. Ayo, Mones.